crois que ce que l'on recherche dans un vin, c'est de se sublimer avec justement euh, plus loin. Donc des petits vins qu'on va retrouver, effectivement, ça va créer. Parce que l'addition de deux arômes, de deux produits différents, peuvent en créer un qui peut être aussi négatif, Et on espère ce moment. Euh. Alors, il y a une petite anecdote à euh, partager aussi. Euh, je disais encore récemment, donc très grand dégustateur qui a euh, eh bien, disait dans un premier jury de dégustation, ils essayaient donc de déterminer les différents arômes euh, dans ce vin, et ils trouvaient qu'il y avait un arôme donc de, de fraise, de, de fraise. Lorsqu'on l'avait fait goûter à un jury asiatique, c'était au Japon, et eh bien systématiquement ce qui revenait c'était l'ananas bizarre, des gens renommés, et on s'était rendu compte que le point commun entre ces différents arômes, c'est une molécule qui est commune et qui effectivement peut très bien euh, faire ressembler beaucoup plus à l'ananas, presque à l'ananas. L'ananas plus présent dans la culture, on va dire. Donc parler du litchi, pour nous, c'est plus des en même temps. Donc il y a des arômes ah, ces choses-là, bah, c'est par rapport à notre vécu. Il y a des gens qui vont la pousser euh, en disant euh, oui, c'est le, tilleul du voisin. De... Euh, mm. Ben là, d'accord, c'est-à-dire que c'est pas le tilleul que. <laughs> Voilà, exactement. Mais il y a effectivement bien souvent des souvenirs peut-être de jeunesse et autres, euh, qui un peu camfrés, je sais